아 여기 봐. 진동 엄지 你要干嘛？If you're happy and you know it, do a spin. If you're happy and you know it, do a spin. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, do a spin. <laughs> 队长。 来，给你尖叫鸡，不要啊！来，给你小鱼干，不要啊！来，给你钱。 thank you drive my car to your Good, good, good, good, good. No. Anthony.